Tapi memang Ciro ini memang tipe petarung ya, pemain yang tidak mudah menyerah. Nico kali ini. Ganggaran ya, pelanggaran pelanggaran iya. Robin terhadap Nico. Lagi-lagi kita lihat dua pemain muda. Ya, langsung saja dipisahkan. Oh, kali ini bahaya. Ada sebuah peluang jauh. Lagi-lagi. Ya, Andri Tani. Andri Tani. Andri Tani. Kita lihat pemirsa. Oh, kita lihat kembali ada clash ya antara Ilyas Paso dengan Eber Besa. Ini mengingatkan clash antara Silvano Valius dengan <laughs> Pano Lilipali. Pano Lilipali. Lalu juga William Pacheco dengan Wawan tapi sudah dianggap.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 ya ini jelas menjadi sebuah catatan ya bagi Theo Iza yang seharusnya segera menemukan solusi ya apalagi harusnya mereka dengan kualitas individu-individu yang baik ya mas kan? Ini dia situasi yang kami berdua. Keduanya mendapatkan kartu kuning. Lukas Lamos sempat emosi, mengepalkan tangan, kemudian membalas dengan sebuah ciuman. ya, masih berlanjut sepertinya pemirsa. Lagi-lagi belum selesai serangan dari Madura United Jalan Revadi. Berhasil dicuri tadi oleh Sani Rizky. Menit-menit rawan ini. Tersisa dua menit. Pelanggaran Revadi. Oh, Sani Rizky harus menahan emosinya karena wasit sudah Messi Dodo pemirsa, kembali kepada gerakan dari Samsul Arif. Samsul Arif kali ini duel satu lawan satu. oh Messi Dodo, Messi Dodo, Messi Dodo dan sukar dipercaya kembali pemirsa. Apa yang terjadi dengan lini pertahanan Persija Jakarta? Andri Tani ngamuk-ngamuk, Andri Tani marah-marah. I'll be number one Working hella hard until I catch a swallow. Oh berbahaya, berbahaya. Renan Silva. Oh apa yang terjadi? Peluang begitu bersih, terbuang percuma. Peluang terbaik di menit kelima dia dapat di menit-menit awal babak kedua ini. Dan Andri Tani lagi-lagi kesal dengan rekan-rekan yang bermain di lini pertahanan yang tidak dipukul atau ada Kino Alves ada David da yang sedang menunggu di dalam kotak penalti kita lihat sebuah friksi sudah terjadi bahkan sebelum bola diangkat sebuah ancaman kali ini coba dihadirkan ke pertahanan dari Madura United Reva ini nampak berdiskusi I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have I'm lonely But damn, I'm going to win